hija. Good morning. Arriba, arriba. ¿Estás con tu osito? Arriba, hija, que se hace tarde, vamos. Vamos, levántese. ¿Ya te pusiste? ¿Va a lavar los dientes? arriba, vamos. Duerme con su osito, amigas. Está con su osito. Dile buen día, amigas. Buen día, amigas. Tienes sueño. buenos días, América. This is Tiffany Block. Toda hinchada de mañana. Me levanté temprano, me estoy tomando los mates en la cama. Hoy tenemos rutina de limpieza porque ha pedido de ustedes, mi audiencia, me lo han pedido tanto. Me lo han pedido tanto. Que les voy a mostrar cómo limpio la sala que quedó un desastre después del fin de semana con mis hijos, amigas. Thank you. llegaron los niños, están comiendo. ¿Cómo te fue mi amor hoy en la escuela? Bien. <coughs> Me alegra. Estás comiendo, estamos comiendo, amigas. Jordan ya viene. Jorge se va a hacer un trabajito que salió. ¿Qué pasó en la escuela, hija? En la escuela hice poems. ¡Wow! ¿Hiciste poems? ¡Qué bueno, mi amor! ¿Quieres queso? Allá hay queso, hija. Este es nuestro dinner. Ya estamos comiendo, amigas, nuestro arrocito con carne encebollada. Ahí está mi Jorge. Tío, hola, amor. Hola, ¿cómo están? Están yendo a hacer un trabajito que les salió por suerte, amigas. Se me va, le estoy alimentando al hombre. Los vamos a dejar porque vamos a comer. Y bye, hijita. Jordi está arriba en el baño. Bite? Yeah, right there. Don't move. Open. Oh, we take that one again. Oh no, we're good. Okay, just make sure you don't move it, okay? okay bite. Open. Bite. Super still. Right there. So that's where you're going to want to do it. Try it again. Make sure you can do it. Perfect. Now try that other side one more time. sorry. Vamos a buscar a Dayan, ¿eh? ¿Cómo Jordan? Aquí estamos con Jordan, el dentista, Es un día antes de mi operación. Come Dayan. Ven, Amigas, estamos acá en el dentista con los niños. Hoy toco dentista. Mañana es mi operación a las 8 a.m. llenaste? No todo. Ok. Allí. Ahí, ahí. Es chiquitito. No entramos todos. Ay, amigas. Ahí. Ok. Titi, Mommy's here. It's just picture. And lean back for me. Perfect. So you don't have the collar? What's that? The collar. Oh, the collar, yeah. Do you want the collar? Yeah. Yeah, we I can do that. <laughs> yeah, sorry, we don't do it on everyone, but we can do it if you okay, ask. Okay, thank you. Yeah. yeah. Smile, siempre es mejor Amigas, le están poniendo un collar a mi hija, como pueden ver ahí. Este collar la protege porque se ha visto que hay mucho cáncer de tiroides a raíz de los rayos X. Ellos no te lo van a ofrecer, pero tú se lo tienes que pedir a tu dentista, proteger a tus hijos. Siempre pide el collar. Ellos lo tienen, pero no, no están obligados. La ley no les requiere de pedírtelo, pero es bueno que sepas que tú lo puedes pedir y le proteges de los rayos sutiles qué Casi la otra. <laughs> casi, te arrancó el cuello, ¿verdad? ¿Qué? Te dolió. Aquí con la mordida. Bueno, ten cuidado. Diane está eligiendo su cepillo de dientes. Ahora está Fabián, le van a hacer un cleaning. You break, Dayan. Antes te ponía movie. It's music now. ¿Sí? Are you comfortable? Dayan está en el dentista. Oye, Wow, she's living hay un TV ahí y ella está mirando. She's okay. <laughs> Cuando ella me deje. Amigas, estamos en el dentista. Hoy es el día antes de mi operación. Estoy nerviosa. Me puse un poco emocional. Y lloré hace un rato, pero ya estoy mejor. Me distraje. Mi operación es a las ocho y media de la mañana, mañana miércoles 26 y hoy estoy acá en el dentista con, los niños, los sacamos de la escuela y <laughs> ahí está Jorge. La niña está escuchando televisión, tienen un televisor ahí. Las quiero amigas, nos vemos. Las veo mañana el día de la operación. Aquí está Jorge conmigo. Say hi. Bye guys.